Oh shit dostum lobimizine bayıldım. kolaydı. Kolaydı. Kolaydı. Onlar altta short. Şart short ya. Aa E basınca hareket edebiliyor musun? Şimdi nereye atsam? Şuraya atacağım. Bitti. Yok öldü bunu. Al Şuraya. Hadi biraz hareket ha. Sen nereye? Ha orada bak. Solda. Pardon. İyi. Hadi bismillah. Şuraya bas bas bas. Girin abi rush'e ne kapı. Abi az işte <laughs> gelecekler ben. Evet tecavüz bunlar. Abi ben buna bir şey yapamam. köyüne. Bir düşman kaldı. Öyle vur şunu vur. Şapkan çıkıyor. Bak benden. Sen mi girdin dumayı? Evet. Kaç. <laughs> ben bunu aldım. Ben benim Omen'i aldık. Daha doğrusu baya bir maç attı bu. Give me that shit, motherfucker. olmayan karakterimizdeki doğru silahı buldu. Başı daha. Bum. gördüğünüz üzere bu silah o için. Hayır Vurma. Vurma. Allah belan. B bizde abi B bizde. Cezayir oldu. İki kişi var orada. Kör et. Aa. Eğimini tutuyorsun. Arkaladım seni göt. Kör ettim. Zor. Ben de o. Kör. Ulan küper. Onu öldür. Köy. Çok iyi abi. Köyünü yolladık Çok iyi abi. çok iyi kör ettim. Güzel. Abi dumanın içine kal abi dumanın içine kal. Sen dumanın içinde yokken duman biter izlemen lazım. Çünkü o zaman çocuk gidiyor. Ver bakayım. Ağaçtan çıktı mı? Kör. Tam bunlar kodum. Enerji olmasın. Ben şu an. Elime bak. Kızım ya. Hap. Hap. Mantıklı. Tamam. Kaldırıyor şu kızlara yok mu burada? Yok yok içinden çıkamam. Sağda solda solda arkada burada. Bak sonsuza kadar kalıyor mu böyle? Al süreyi oyna, süreyi oyna sen. Oğlum fenasın. Oynadın abi oynadın. Adam Çok yüksek karakter ya. Aga iyi oynadın. Helal. Son bir şimdi kanka ben gerçek bir ölçü olmamı istiyor musun? bak ya. Evet kanka lütfen. Ya yok zaten kazandım. Hayır. Hadi alalım maçı. Alalım maçı. Lütfen yemeğe gitmem. Okey. Bak şurada uçuk kalmış olmuş. Bak, bir de bir de. Ne zaman çok az yoruluyorum mesela lütfen geri Tamam mı? Bu üç olabilir bu E olabilir. Şey, şoklu oluyorum bir de. Git. Böyle havana koyarlar. Of. Şartlar atmıyor siz lan. Pardon. Pardon. Pardon. Gitti. Deliyim lan tutma beni. Tutma beni. Abi öldü Abi. Kanka karakter oynuyorsun. Yeter. Abi tutmuyor musun? Eğimime Sağda.